नमस्कार दोस्तों मैं आशीष बुढ़ेला आप सबको ये बताने चाहता हूँ कि हम कैसे अपनी कहानी कविता और साहित्य से रिलेटेड जो भी हमारे आर्टिकल्स है उसको इंटरनेट पर कैसे अपलोड करें बिल्कुल आसान है सिंपल है जी इस वीडियो को फॉलो कीजिए और देखिए हमारा कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कीजिए उस ब्राउजर के अंदर में एंटर यू आर बार रहता है उसमें डालिए या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं डॉट साहित्य डॉट डॉट कॉम कॉम साहित्य आप एंटर यू कीजिए या फिर गूगल से कीजिए बात एक है और उसके बाद में आप हमारे वेबसाइट ओपन होगी साहित्य डॉट कॉम या आप मोबाइल व्यू देख रहे हैं जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट अपडेट्स दिखाई देंगे उसके बाद में आपको इधर में एक यूजर एरिया दिखाई देगा पेज के बीच में आपको यूजर एरिया मिलेगा जहाँ जहाँ आप लॉगिन कर सकते हैं लॉगिन आप Facebook connect with Facebook connect with Google and connect with Twitter आप किसी भी एक मेथड को यूज करके आप इधर में अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं आपको नया अकाउंट नए आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप जस्ट अपना जो ऑलरेडी एग्जिस्ट अकाउंट है उसी से इधर लॉगिन कर सकते हैं तो मैं इधर लॉगिन करना चाहूँगा ट्विटर से तो ट्विटर पे मैंने क्लिक किया जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक कीजिए फिर हमारी वेबसाइट ट्विटर से कनेक्ट करेंगे उसके बाद में आपको पेज रिडायरेक्ट होगा थोड़ा वेट कीजिए वेट करने के बाद में आपका ट्विटर अकाउंट जा रहा है dot com to use your account तो उधर में आप अपना जो भी ट्विटर का अकाउंट है उसको लॉग इन कीजिए उसकी डिटेल डालिए साइन इन कीजिए साइन इन करने के बाद में पेज फिर से रिडायरेक्ट होगा जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी आपको दिखाई देगा कि इधर में आपका जो प्रोफाइल पिक है प्रोफाइल पिक आपका दिखाई देगा उसके बाद यूजर नेम आप चाहिए तो आप साहित्य डॉट कॉम पर अपना अलग से यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको यूज़र नेम चाहिए वो इधर डाल सकते हैं और आपका मेल आईडी डालिए जैसे मैं अपना मेल आईडी डाल देता हूँ और कंटिन्यू दीजिए ये मेरा अकाउंट पहले रजिस्टर है तो इसीलिए मैं फिर से नया मेल आईडी डाला और कंटिन्यू क्लिक कीजिए आपको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में साहित्य डॉट कॉम के ऊपर लोगो के ऊपर में आपको एक अलग से एक नया बार दिखाई देगा इस बार में आप ये आपका एडमिन पैनल है यहाँ से आप जो चाहिए आप वो क्रेडिट कर सकते हैं अभी आप इधर में आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं आपका जो एडमिन पैनल है तो आपको आर्टिकल अपलोड करना है डायरेक्ट प्लस पे क्लिक कीजिए आपको इधर में दो दिखाई देगा पोस्ट एंड मीडिया पोस्ट में आप कहानियां कविता अपलोड कर सकते हैं और मीडिया में हमारे मीडिया आर्टिक, आर्टिकल्स तो अभी मैं प्लस पे क्लिक किया पोस्ट पे क्लिक किया उसके बाद में ये पेज ओपन होगा एड न्यू पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है इधर में आ रहा है आपके पास में एंटर टाइटल है आपको जो भी आर्टिकल है उसका टाइटल एंटर कीजिए जैसे मैं सैंपल के लिए अभी टेस्ट कर रहा हूँ तो एंटर योर टाइटल आपको जो चाहिए वो भी डाल सकते हैं इधर में जो आपका आर्टिकल्स रहेगा उसके रिलेटेड में आपका एक हेडलाइन देना है वो हेडलाइन आप इधर दे सकते हैं उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है एड मीडिया आप यहाँ से फोटो वीडियो और ऑडियो जो भी आपको चाहिए वो ऐड कर सकते हैं साथ में अगर आपको कोई यूट्यूब की जो वीडियो है वो उस वीडियो को इस पोस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आप इधर से क्लिक करके आप अपने जो यूट्यूब का वीडियो है आर्टिकल उसको इधर में कर ऐड कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल है अगर आप फिर उसके बाद में आपके नीचे में हमारा मेन कंटेंट इधर में डालना है आपका जो भी कंटेंट है जो आपका कहानी कविता जो भी है उसको इधर में लिखिए आप इधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लिख सकते हैं और जो भी आपका है जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे इधर में राइट कर सकते हैं जैसे अभी मैं सैंपल पे लिख रहा हूँ तो इधर अभी कुछ कुछ लिख रहा हूँ तो आप चाहिए तो इसको बोल्ड कर सकते हैं इटालिक कर सकते हैं और आपको अगर इधर में कुछ भी करना है तो आप अपने टेक्स्ट को इधर से डिजाइन कर सकते हैं बिल्कुल आज के टाइम आपको आर्टिकल टाइटल डाल दिया आपने आर्टिकल डाल दिया उसके बाद में आपके पास में दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है save draft and preview save draft करने से आपका आर्टिकल इधर सेव हो जाएगा आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा उसके बाद में इधर में आपको नीचे में कैटेगरी दिखाई दे रहा है कैटेगरी कैटेगरी में आप सिलेक्ट कीजिए आप किस टाइप की कैटेगरी है तो कहानी है कविताएं अभी जो आर्ट मैं अज्यूम कीजिए कहानी एक कविता पोस्ट की है तो कविता पे पोस्ट क्लिक कीजिए कहानी है तो कहानी पे कीजिए इसके बाद में आपको इधर बहुत सारे <clears throat> ये कहानी कविताएं जो भी है आपका से रिलेटेड है तो वो सब आप इधर में दिखा सकते हैं कि आपका आर्टिकल किस कैटेगरी के अंदर में आता है वो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए जैसे मैं कविता सेलेक्ट किया है उसके बाद में टैग मेन मोटिव क्या है इसमें क्या क्या शामिल है आपके इसमें जैसे कि अभी अज्यूम कीजिए इस पोस्ट में मैं मोटिवेशनल थॉट्स डाल रहा हूँ तो इसको टैग डालिए मोटिवेशनल मोटिवेशनल और कुछ आप इसमें बहुत सारे टैग एक साथ में डाल सकते हैं जो आपको पसंद है तो हमने इसमें मोटिवेशनल पे इधर ऐड कीजिए ऐड करने के बाद में आ गया सेट फीचर्ड इमेज आप इधर फीचर्ड इमेज सेट कर सकते हैं इधर सेलेक्ट कीजिए अपलोड कीजिए कोई भी फोटो अपलोड कीजिए जैसे मैं ये वाला कार्टून डाल देता हूँ कार्टून सेलेक्ट करने के बाद में इधर ऑप्शन आएगा अब ये फोटो अपलोड हो रहा है तो जैसे फोटो अपलोड हो जाएगा आपको इधर क्लिक करने के लिए बटन दिखाई देगा अगर आपको ये फोटो अच्छा नहीं लग रहा तो आप इधर से हमारे जो पहले अपलोड किया हुआ है उसको भी यूज़ कर सकते हैं जैसे अभी ये है मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ सेट फीचर इमेज या फिर इसको चाहिए तो इसको फिर से कर लेते हैं ये अपलोड हो गया सेट फीचर इमेज जैसे हम उधर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारा फोटो इधर दिखाई देगा और इधर में सब फिर ऊपर में थोड़ा ऊपर आने से सबमिट फॉर रिव्यू ये बहुत ज़रूरी है जैसे ही आपने सेव ड्राफ्ट किया तो अगर आप देखना चाहते हैं पोस्ट कैसा दिखेगा तो आप इधर से क्लिक करने से प्रिव्यू कर सक देख सकते हैं और अगर आपको प्रिव्यू नहीं करना है तो आप सबमिट फॉर रिव्यू क्लिक कीजिए आपका प्रिव्यू रेडी हो गया आपको ऐसे दिखाई देगा simple title for here and आपका फोटो कंटेंट इस टाइप से आपका दिखाई देगा तो सबमिट फॉर रिव्यू कीजिए एंड आपका जो आर्टिकल है वो हमारे एडमिन के पास में पहुंच गया है जो आज रिव्यू के लिए आपका आर्टिकल्स पहुंच गया है पोस्ट सबमिटेड फॉर रिव्यू आप इधर से चेक कर सकते हैं कि पोस्ट कैसा है कैसा दिख रहा है जैसे आपका आर्टिकल हमारा एडमिन अप्रूव कर देगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा और आपके पास में मैसेज भी आ सकता है तो उधर से आप अपना आर्टिकल फिर ऑटोमेटिक आपको आर्टिकल हमारी वेबसाइट के होम पेज पर पब्लिश हो जाएगा उसके बाद में आप इधर होम पे क्लिक करने से हमारे वेबसाइट फिर से ओपन हो जाएगी आपके इधर में लेटेस्ट अपडेट में आपका आर्टिकल नहीं मिलेगा लेकिन जैसे हमारा एडमिन अप्रूव कर देगा अप्रूव करने के बाद में आपका आर्टिकल हमारे वेबसाइट पे लेटेस्ट अपडेट्स में मिल जाएगा और सब काम होने के बाद में अपना अकाउंट को लॉग आउट करना मत भूलिए और साथ में ये याद रखिए इधर में आप अपने आर्टिकल अपलोड करने के साथ साथ अपने फेसबुक की तरह मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप की तरह ग्रुप बना सकते हैं और इधर सेटिंग कर सकते हैं बहुत सारे एक्टिविटी है और चाहिए तो और आप अपनी खुद की वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको आपकी खुद की वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आप हमारे एडमिन से कांटेक्ट कीजिए वो आपको वेबसाइट बनाने में हेल्प करेगा हमारी साइट्स पे क्लिक करने के बाद में आपका जो भी साइट है वो साइट डॉट कॉम से अप्रूव है वो आप क्रिएट हो जाएगी सबसे बाद में लॉग आउट आपने बहुत जो कीमती टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एट लेस्ट थैंक यू